तो तो तो हरा देगा अपनी लैम्बोर्गिनी से हमने भी कह दिया छोड़ छोड़ आ जाओ जी मानता भाई मेरी गाड़ी कुछ ज्यादा खास नहीं लेकिन मैं जीतेगा भाई मजाक करो जीतूंगा तो नहीं लेकिन इज्जत तो बच जाएगी ना गाइस मैं लैम्बोर्गिनी तब तक लेके आता है तो सब्सक्राइब करो सुनना गाइस अरे यार है धूम धूम बेखुदी है धूम धूम इसमें तुम इसमें Helicóptero, helicóptero तोनी कशाला थांबलास रे वाजव की